Sudah, sudah, sudah. Sebelum makan berdoa dulu, pangkas aja sudah oh, iya. habis. Belum berdoa. Makanya di luar. Saya nyuruh berdoa dulu. Ya bos, ya bos. Eh, udah lah, baru. Ah, suwes. pampas ini. ada babi sayapnya gitu tuh. Aku masih nggak punya babi. babi. lagi saya. Babi mana jadi pakai Babi itu pakai sayap semua. Ya, babi aneh tuh deh. <laughs> Sabi nga po ng Pepe. Ah. Hmm. Ya. Kenapa begitu dilarang? Menurut agama, menurut agama kalian? Kering, kering maling bang ya? Apa? Bener Nyepet malah. Nyepet. Sekarang babi itu. Sekarang babi itu belum marah. Babi itu banyak cacingnya katanya. Banyak cacingnya? Hmm. Di mana ya? Mana aku tahu oh kamu lah lu lu di minum di harus bang ya mau minum apa kan putih kan ya iyalah drinknya kan sih nah kelapa menurut putih kan sudah minuman yang menyegarkan Ramamu sendiri. Iya. Eh, aku sih. Eh. Eh. Eh, enggak. Enggak deh. Enggak apa-apa, tapi baunya jaga-jaga dong. Bau bang bang. Gue namain Joy. Gelas. Ke gaya. Udah selesai ya ini ya? Belum? Uh, Enggak, belum makan, belum selesai makannya. Belum makan, udah sudah kan tadi ya. Oke. Wah, tante tinggalan tante sopnya. Lupa aku mau berjalan. Manduknya mana? Sumpah baru udah. Ini di samping dalam. Sebentar dulu. Supnya ketinggalan. Tadi mau cuci mata dan nah, matanya sakit. Ayo, lalu kedua. Lalu kedua. Bom. Piantre. <laughs> É, é